අයිබවන් මේ ටූල්ස් ටිප්ස් අද අපි කතා කරමු ස්වාභාවික චාකෝල් නැන්නම් නැචුරල් චාකෝල් ගැන හැම දෙයක්ම ගිය වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරා අපි පාවිච්චි කරන හැම චාකෝල් මීඩියම් යම්ම වගේ මම දන්න දේවල් මම දන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට අත්දාන්න මොනවද කියලා ඒකෙන් මං කොටසත් තමයි අද ගෙනාවේ ඒ තමයි මෙන්න මේ නැචුරල් චාකෝල් දෙක මේ දෙක අපිට ලංකාවේදි ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියන එක තමයි මං අත කතා කරන්න හදන්නේ ඒවගේම තමයි මේ දෙක දැන් රිවූ කරන්න හදන්න මෙතන අන්බොක්ස් කරලා මේ දෙකම ලංකාවෙදී හොයාගන්න පුළුවන් මොකද ලංකාවට ගෙන්න්නන දෙකක් මේක එකක් තමයි මොන්ට්මාට් එක අනිත් එක තමයි ඩොංජු ආට්ට කියන මෙන්න මේ චයිනිස් බාන්්ඩි මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රපෂන් එක අනිවාර්යෙන් දන්නම් මේ අමන් ගත්ත කොහෙන්ද කියන එක සහ ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියන එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට ගෙන්න්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරටම ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝක බලන්න අපේ චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරල නෙමේ නම් ඉක්මටම ගහිර සබස්ක්‍රයිබ් කරලෙන්නේ වගේම තමයි එහ පැත්තෙන්ගේ සබස්ක්‍රයිබ් කරාට පස්සේ නොටිෆිකේෂන් බෙල්ලයි කරන්න එකක් ඒ දඩංගාල එක අතින් ගහගෙන යන්න පොන්න විසිවෙයි ඔයා බෙල්ලයි කරන්නකට දඩාංගාල ගහන්ගියෝ අනිවාරෙන් ඔයාට අපි දාන වීඩියෝ එක නොටිෆිකේෂන් එකෙන එතකොට අපි වීඩියෝ එකත් දාපු ගම ඔයාට නොටිෆිකේෂන් එකට ගේල්ලා අපේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් ඒවගෙන් තම මතක් කරන්න ඕන අපේ එස්සල් ආට්ලයි් පේජ් එක ෆෙස්බුක් පේජ් එකට ගිල්ල කටයන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන තව වැඩ බලාගන්න පුළුවන් මේ චිත්‍රන්දිනකට අමතරව තියෙන දේවල් ඒවාගේ මතමයි චිත්‍ර වගේ දේවල් බලාගන්න පුළුවන් අඳන වීඩියෝස් ගොඩත් දේවල තිදි බලාගන්න පුළුවන් ඒකටත් යන්න එක ම මතක් කරන පල්හ ඩිස්ක්‍රපෂන් බොක්් එක අනිවාර්රෙන් ඒක ලිංක එක මන්දාල තියෙන්නේ එතන්ට යන්න අනිවාර්රෙන් හරි දැන් අපි අද අපේ මාතෘගාවටමු ඔය කට්ටිය මං ඉස්සරලා කලපු කරපු වීඩියෝ එක බැලුව නැත්තා ඒල් කලාකාරයා චාකෝල් කියලා ගැහුවනම් ඒ වීඩියෝ එක එනවා එතකොට කටයන්ට ගිහිල්ල එක බලන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයා දැනටමත් දන්නව ඇති මගේ වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ එක බලපු නිසා චාකෝල් කියන්නේ පුච්චන ලද සාක කොටස් ඒවගේම තමයි මේ ගෙනල්ල තින නැචුරල් චාකෝල් කියන්නේ පුච්චන ලද ශාක කොටස් හැබැයි මෙ විශේෂ ක්‍රම්වේදයකට පුච්චල තියෙන්නේ මං ඉස්සරහට පුළුවන් වුණොත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදි නැචුරල් ජාකෝල්ලයක් හදාගන්නේ කියලා මෙච්චරම සාර්ථකනෑ වුණට එකෙන් හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන් අපිට මම එහෙම කරපු වැඩකුත්තයෙනවා ඒ ගෙදර හදාගනිපු චාකෝල්ල එකකින් ඒක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ලිංක එකට ගිහිල්ල බලාගන්න ඒකත් බලන්න මොක දෙක ගෙදර හදපු එකක් ඔයාට ගෙදර හදන විදිිය දැනගන්න ඕන්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ල කමෙන්ට්සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකත්දාන්න මම කියල දෙන්නම් කොහොමද මේක හදන්න කියලා හදලම පෙන්න්නන්නම් ගෙදරදි නැචුරල් චාකෝල් එක ඔයාට මං එදා කිව්ව මතකයි මට නැචුරල් චාකෝල් ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා විලෝජාකෝල් තියෙනවා එතකොට එක තමයි ඩාක් වැඩිම ඊට පස්ස අපිට තියෙනවා ෆයිනස් චාකෝල් තියෙනවා එතකොට තව තියෙනවා වයින් චාකොල් මිදිවැල්ලොලින් හදන එක මේ දෙවල් ගැන මං කතා කරා හැබැයි මම අද ගෙනල්ල තියෙන්නේ විලෝ චාකෝල් මොකද මේ චාකෝල් තුන්වර්ගෙම එක වගේ ඉතින් මංසාමාන්‍යෙන් පාවිච්චි කරන්න විලෝචාකෝල්ලක හොයාගන්න තිබෙත් මට විලෝචාකෝල් එක නිසාමං අද ගෙනල්ල තියෙන්නෙත් මෙන්න මේ විලෝචාකෝල් දෙකම තමයි මේ තුනම එකයි ඒ නිසා තමයි විලෝචාකෝල් ගෙනාවේ අද මං ඔයාලට මෙන්න මේ බ්‍රෑන්් දෙකෙන්ම විලෝචාකෝල් ගෙනල්ල තියෙනවනේ අපි කතා කරන්න ඕන ඇතර මේක ගැන මොකක්ද මේ අපි නැචුරල් චාකෝල් නැන්න මේ ස්වාභායක චාකෝල් කියන්නේ ඇතටම අගුරු කෑල්ලි ඉතින් මේ අගුරු කෑල් වලින් චිත්‍රයක් අඳනකොට අපිට අර ෆ්‍රී පීලින්න ඇත්තියෙන අපි සාමාන්‍යෙන් අගුරුවලින් චිත්‍රයක් අඳනවා කියන ඒකන අර හිරගෙවල්ල එහම ගුරු කෑලිවලින් චිත්‍රදල් තියෙන්නේ එකටයන් නිදහසේ සිතුවිලි ගලාගෙන යනකොට ඒ නිදහසේ ගලන සිතුවිලිටික කෝම බිත්තිවල මාක් කරනවා බික්තිවල අඳනවා ඉතින් අගුරු කෑල්ලත් දුන්නත් පොඩිගෙක් වුණත් කුරුටු ගල් අගුරු කෑල්ලකින් ඒ වගේ නිදහ සිතුවිල්ලත්තමයි අපිට එන්නේ නිසා අපිට පුළුවන් ඒ හොඳ ෆ්‍රී මයින්්ක තියගෙන හොඳ ලස්සන චිත්‍රයක් කරන්න මොකද මේක තියෙන ටෙක්නික් එක පවා වෙනස් දැන් අපි බලු මොකක්ද මේ මං අද ගෙනල්ල තියෙන ස්ටික්ස් වර්ග දෙක කියලා මේ තියන මොන්ට්මාට්ටගේ මොන්ට්මට්ට ආයතනින් ගහන චාකෝල් ස්ටික් එක ඔයකටට මේක බැලුවොත් මේකෙත් ගොඩක් විස්තර බලාගන්න පුළුවන් එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩොංසු ආට් කියන කම්පැනියගේ ගහන චාකෝල් ලිස්ටික් එක අපි මේවා වෙන වෙනම බලමු අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ මොන්ට් මාට් චාකෝල් එක ගැන මේක බොක්ෂ එකේ තියෙන විස්තරවලට අනුව අපි ඉස්සරලාම් බලමු මේක උඩින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා මොන් පාට ඊට පස්සේ විලෝචාකෝල් කියල සඳහන් කරලා තියෙනවා ස්මෝල් හතරක් මීඩියම් හතරක් ලාජ් හතරක් විදියට ඔක්කොම දොළහක් තියෙනව කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒත් එක බොක්ෂ එක අනි පැත විස්තරටික බැලොත් අපිට බලාගන්න පුළන් මේඩ්ඩින් චයින අන්ඩලයිසන් ෆෝ මොන්ට් මාට් කියලා ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ කට්ටය මේ මොන්ට්මාට්ටගෙන් ලයිසන්න කාරගෙන එහෙම තමයි මේ වැඩේ කරන්න හැබැයි මේ ලයිසන්න කරගෙන කරන්න අපිට කියන්න බෑ මේක ඔරිජිනල් මොන්ට්මාට් එකමද කියලා ඒ ඒකට එහෙනම් ඒක පාවිච්චි කල ඉස්සලා බලන්න ඕන මන්නන් එහෙම එක පාවිච්චි කල නෑ මේක තමයි මං පාවිච්චි කරලතිය වර්දක් නෑ මං ඉස්සරට පෙන්න්න කොහොමද කියලා අපි මුලින්ම බොක්ෂක ඇතුළ තියෙන දෙවල් එලියට අරම් බලමු බොක්ෂක සඳහන් කරලා තියෙනවා වගේම පැකට් තුනක් ඇතුළ තියෙනවා ස්මෝල් මීඩියම් ලාජ් විදියට හැබැයි අපිට ලොකු වෙනසක් නම් බලාගන්න වෙන්න බොහොම පුංචි වෙනසත් තමයි මේවයි තියෙන්නේ මහිතන මේ සයිස් තුනකට මේ බෙදලා තියෙන්නේ මේ ස්ටික්ෂල තියෙන විශ්කම්බය අනුව අපිට වැඩිය ෆිල් වෙන්න නැති චූටි වෙනසක් තමයි මේවයි තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා පිහෙනම් බලමු මේක ඔයකට පාවිච්චි කරන්න කලින් මෙන්න මේ දේ මතක තියා ගන්න නැචුරල් චාකෝල් පාවිච්චි කරන්න ටිකක් ග්‍රේන් එක තියෙන කඩදාශයක් ඕන කරනවා මම නිසාද සාමාන්‍යෙන් මම ප්‍රක්ටිස්වලට පාවිච්චිකන ලෙජ පේපර එකත් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේක චුට්ටක් වගේ ග්‍රේන් එක තියෙන එකන්න අමුතු ටෙක්ස්ට එකත් තියෙනවා පොඩි රටාවක් ඒ නිසා තමයි මං අද මේ කඩදාසිය පාවිච්චි කරන්නේ හැබැ මේක ලොකු ජSM ගානක කඩදාසියක් නන් නෙමෙයි මෙන මේ චාකෝල්ලක මම මේ පාවිච්චි කරදි මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ල එකත් තමයි මට තියෙන්නේ ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ එකත් තමයි අපිට මොන්ට් මාට් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරි දැන් අපි බලමු ඩොංසු චාකෝල් එක ගැන මෙන්න මේක ඩොංසු චාකෝල් එක මේක බොක්ෂ එකත් අර වගේම තමයි ඩොංසු කියලා බ්‍රෑන්්නේම් එක හැබැයි පොඩියට ගහලා තියෙන්නේ විලෝචාකෝල් කියලා ලොවුවටම ගහලා තියෙනවා මේක එකම ඇවරේජ් සයිස් එකක 46 මිලිමීටර් කියලා විශ්කම්බේ තියෙන ස්ටික්ස් තමයි අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තව වැදගත් තොරතුරකට කියලා තියෙන ඉතින් හදලා තියෙන රට ඒක ඉතින් අපි දන්නවනේ හැමෝම මේක චයින බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නිසා මේක අනිවාර්යෙන් චීනේ හදපු එකක්. දැන් මේ ගහලා තියෙන්නේ made in china කියලා. මේකත් අර වගේම තමයි කෑලි 12ක් තියෙනවා. මේකෙත් බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් එළියට එහෙනම් අපි අරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. ඔක්කොම ටික එකම එක පැක් එකක තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මොකද අර කලින් අපි මොන්ට්මාට් එකේ පාවිච්චි කරා වගේ සයිස් 3 4ක් නැහැ. එකම සයිස් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එක පැකට් එකක තමයි මේ කට්ටිය දාලෙබන්නේ එනම් අපි මේකත් පොඩ්ඩක් එක්ස්පිරියස් කරලා බලමු කොහොමද කියලා මටනල් ලොකුවටම් වැඩි වෙනසක් පේනෑ තනිකරම මොන්ට් මාට් එක වගේමයි වරදක් කියන්නත් නෑ ගොඩක් හොඳයි චේන්ජගත් අපිට මෙන්න මේ විදියට බලාගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා හරි ඒ වගේම තමයි නැචුරල් චාකෝල්වල තියෙන ටෙක්නික් එක ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපි ඒ ගැන කතාකරු මංහිතන මේ අද කතා කරන මේ මාතෘකාව ගොඩක් ඉන්ටර්ස්ටඩ් වෙය කියලා මොකද ඒක එච්චටම රසවත් අපි කතා කරමු අපි බලමු කොහොමද නැචුරල් චාකෝල් අපි හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒ ටෙක්නික් ටික හැමෝම දන්න විදියට අපිට මේකෙන් අඳන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ශේපයකට යොදන පීඩනය අපිට ඕන ඕන විදියට වෙනස් කරලා අපිට ඕන කරන වැලිව් එක හදාගන්න පුළුවන් මෙන මේ ඔයාලට මේ මං කරන විදිිය පේන විදිත් එක ඒ වගේම ඇඳපු තැනක තියෙන දෙයක් මෙන්න මේ විදියට පිහිදලා වැලිව් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් චාකෝල් ගෑවුණු ඇගිල්ලකින් පිහිදාලා මේ වගේ වැලිව් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකත් තද කරලා ඇතිල්ලුවොත් මේ වගේ වැලිව් එකක් වුණත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ටිෂූ පේප එකක් පාවිච්චි කරලා පිහිදාල දාන්න පුළුවන් ඒකෙන් වෙනමම වැලිව් එකක් තමයි අපිට හැදෙන්නේ ඒ වගේම තමයි අපිට නීඩබල් ඉරේස එකකින් මෙන්න මේ විදියට මකාගන්න පුළුවන් හරි ලේසියෙන් මකාගන්න පුළා නීඩබල් ඉරේස එක පාවිච්චි කරලා ඔයා මේ නීඩබල් ඉරේස එක ගැන දන්න නැත්නම් මම කරපු වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ ලිංකට ගිහිල්ල බලන්න පුළුවන් ඒකේ රිවිව් එකක් එක්ක අන්පැකින් වීඩියෝ එකත් තමයි තියෙන්නේ එතකොට සාමාන්‍ය මකනයකින් වුණත් මකලා මෙන්න මේ විදිේ කලීන් වැලිුව එකක් හදාගන්න පුළුවන් එකැන් ඕෝමල් ඉරේෂ එකකින් අපිට මේ විදියට මකාගන්න පුළුවන් හැබැයි වෙනසකට තියෙන ඩස්ට එක තියෙනවා ඩස්ට කර අපිට අතින් පිහිදල් දාන්න බෑ පිම්බින්නත් බෑ මොකද වැලිුව එක වෙනස් වනවා පිම්බොත් මෙන්න මේ දැම් මම කියපු මෙන්න මේ ටෙක්නික් ටික යස් කරලා ඔයාට පුළුවන් ආටිස්ටික් ෆිල්ල එකත් තියෙන ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳ ලිවර කරගන්න මෙන මේ චාකෝල් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ ඔයා ඇඳපු මේ චිත්‍රේ ගොඩා කාලයක් ඔයාට තියාගන්න ඕන්න ඔයාට පුළුවන් මේකට ෆික්ෂේට විස්ප්‍රේ එකක් ස්ප්‍රේ කරන්න මොකද මන්නං හිතන්නේ නෑ රාමුවක් දාලා නැචුරල් චාකෝල් තියාගන්න පුළුවන් වේවි කියලා මොකද මගේ චිත්‍ර ගොඩක් හානි වෙලා තියෙනඒ විදිර මංගේ දවසල දන්නැති දවසල චිත්‍ර ඇඳල ඔහේ දාලතිබිලා අන්තිමට චිත්‍රා තිබ්බද කියලා සලකුණක්වත් ඉතුරුවෙන් නැතිකාන්ට ඒ චාකෝල්ටික නැති වෙලා යනවා ඒ නිසා ඔයා ෆික්ෂේටව් එකක් ගෙනල්ල තියන ෆික්ෂේටව් ස්ප්‍රේ එකක් ස්ප්‍රේ කරන්න එතකොට ඔයාට කාලයක් මේ චිත්‍ර තියාගන්න පුළුවන් නැචුරල් චාකෝල් වලින් ඇන්දොත් මොකද මේගේ පාටිකල්ස් ලොකුයි ඒකයි ඔයා ෆික්ෂේටව් එක ගැන දන්න නැන්නම් මෙන මේ කාඩ්ඩකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මම ෆික්ෂේටව් එක ගැන කරපු මේ වගේම වීඩිය එකත් තියෙනවා ඒක බලන්න මම හිතනවා දැන්වාට පැහැදිලි ඇති මෙන්න මේ අයිටම් එක ඒ ගැන්නේ මෙන මේ නැචුරල් චාකෝල් එක ගැන ඔයාට දැන් පැහැදිලි ඇති මොනහරි මේ ගැන තා දැනගන්න දේවල් තියෙනවනම් තව මොනවා මහරිවාට මේ ගැන දැනගන්න ඕන්නම් කමෙන්ට සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ හොඳයි කියල හිතනවන ලයිකයක් දාන්න ඔයාගේ චිත්‍රාදින ඊළඟ ඔයාගේ ළඟම යාලුවට නැන්නම් ඔත් එක චිත්‍රන්දින තායාලුවකින් ඕන යාට දැනගන්න මේක ෂයා කරන්න ඔයකට පාවිච්චි කරලා නැන්නම් මං පල්ලහ ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දාලා තියන්න මේවා ගන්න ගන්න තැන් එතනින් ලොකු ගානක් වෙන්න මේ ඇත්තටම ගෙන්න්නගෙන පොඩ්ඩ පාවිච්චි කරලා බලන්න හොඳ අදැකීමක් වේ හමදාම ඔයා පැන්සලෙන්න්නම් චිත්‍රන්තයන් තින්නේ සාමාන ග්‍රෆයිට් පෙන්සිල්වලින්න්න මේකෙන් වැඩක් කරලා බලන්න එතකොට තව ඔයා ආටිස් කෙනෙක්ක කියනකොට ඔයා තව මීඩියම් වර්ග ට්‍රයි කරලා බලන්න එක මීඩියම් එක ඉන්නපා මොකද අපිට ආදිශයවතේ මීඩියම් එක හදන කම්පැනියක් හලදාපු පුදාවසට මෙලෝ දෙයක් කරගන්න බැරිවෙන. ඒ නිසා ඒනම් මේ දවස්ටිකේ දෙයනේ කියලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න හරේ මේ රෝන් දෙයන්න එපා රවුන් ගහන්න යන්න එපා නන්නත්තාරය යන්න එපා එදකොට ගෙවල්වල මිනිසු නන්නත්තාරයනවා මොකද මේ ඔයා කොහේ හරි ගිහිල්ල ලෙඩක් හදාගෙනාවත් සොරි ඩොට්කොම් ඒගන්න ගෙදර මිනිසුන්ටත් හැදෙනවා ඔයාටත් හැදෙනවා බරපතල් ලෙඩක්නේ එලියට යන්න ඕන්නන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත හැම්ම ක්‍රමවේදයක්ම පාවිච්චි කරන්න පාවිච්චි කරලා මාස්කයක් දාගෙන එලියට යන්න මිනිස්සු දකින දකිනකොට මාස්කය පහත් කරන්න එපා මාස්කක නහය කටයි දෙකම වැහෙන විදිට දාගන්න මොකද ඕකෙන් ආරක්ෂාවෙන්න ඔයාටත් වඩා එලිය ඉන්න මිනිස්සු. සෞඛ්‍ය පුරුදුටි හරියට දයාගන්න පරිශ්ෂමෙන් ඉන්න එහෙනම් අපි ආයි වීඩියෝ එකකින් එනකං මං යනවා ගිහින් එන්නම් උත්සරණයි මම ජනිත්.